悄扰，隔世吹入你眉梢。对镜花影摇，不及你温柔一笑。又记枝头青梅绕，与君结发尚年少。叹一句人间正好，红衣金甲照。 刀光起，血醉拂晓。黄花随风凋，朱颜空守人寂寥。城外烽火燃云霄。佛前处泪静悄悄。一生苦相思难抛。此生愿做透明鸟，长啸。 红尘。 风起卷黄沙，吹过旌旗声萧萧。雪落路香少，镜中蛾眉无新棉袄。竹马一曲归途遥，空留青梅独自老。凭何人坟前望草？ 想拥你入怀抱，天荒地老。肩上余温还未消，残留着谁的心跳？仿佛回眸一望，是你单膝一叫。此生愿做同命鸟，共风雨，生死同朝。可知世间红尘绕。 长剑萧瑟，一点灵犀出鞘。名利暗箭，终难逃刺破羽毛。不见血染就一袍，羽生随山河。 对双飞鸟，可好？